उज्जैन के नए कलेक्टर शशांक मिश्र के बारे में कई बातें जानने में आ रही हैं मसलन वे गायन के क्षेत्र में महारत रखते हैं और बहुत अच्छे गायक हैं उन्होंने कई बार स्टेज पर गाने भी गाए हैं बैतूल के आने के छः माह पहले तक किसी को पता नहीं था कि वे इतने अच्छे गायक भी हैं लेकिन हाल ही में उनका एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह पता चला कि वे तो बहुत अच्छा गाते हैं उन्होंने 2016 में सिंगरौली उत्सव के दौरान ढाई आखर जुगाड़ का एक गाना पड़ा तो उस पर सभी दंग रह गए और इस गाने ने सिंगरौली में धूम मचा दी थी अब YouTube पर यह गाना अपलोड किया गया है और यह वीडियो चार मिनट का है इस चार मिनट की वीडियो में कलेक्टर शशांक मिश्र अपनी गायन की प्रतिभा से सभी को न केवल प्रभावित कर रहे हैं बल्कि आश्चर्यचकित भी कर देते हैं शशांक मिश्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे विभिन्न कलाओं के जानकार भी हैं और प्रशासनिक क्षमता भी उनकी देखने लायक है सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन में महाकाल की नगरी में पहली बार एक ऐसा कलेक्टर आया है जो गायक भी है